бекер мырза не қылып жатасыз жаңа жылдан кейін толтыра салаттар ашып қалыптыр ескеріп калбасын деп бияктан жеп алайын дедім жейсизби бе жоқ мен жейм мен жеймін мен айзададан эле ғой мен мен деле болду болды болды болды ей басып тұр тартпайлы не болып берші маған отвлекать етіп тартпайлы серьезный проект қой негизи жеп алсаңыз жақсы болмау эфирдене жаңлық долбоору кыргызстандагы жаңлықтардың жаңылыгын бір ғана бизден көрө аласыздар бүгүнкү эфирде қызматыңыздарда бектур усенов жана айзада жамгырчиева айзада кичне туралы айтып қойдыңыз да қызматыңыздарды бектұр үсенов емес неповторимый бектұр үсенов деп қоясыз ба мүмкін қайталанғыс бектұр и точно қайталанғыс бектұр үсенов сіздердің қызматыңыздарда деп эфирдің этикасын сақтасаңыз жақсы болады іле айзат ушул эфирдің этикасы эфирдің этикасы үш чыгарылыштан бери эле эфирдің этикасы деп сүйлөп келатасыз не башка сөздү билбейсиз бе эмне кандайча башка сөзді билбейм бе үч чыгарылыштан бери сиз менен иштешкениме мен тажап бүттүм эфирдин этикасын сактаганды билбейсиз бизди канчалаган көрөрмандар көрүп атат эфирди сыйлашыбыз керек урматташыбыз керек а сиз бул жакта отуруп алып каякта болбогон нерселердин баарын мага айтасыз кайталангыс бектур усенов айзада анчалык кыйкырбаңызчы бул эфирдин этикасына жатпай калат го Қысқача бериңиз кыскача жаңылыктарга өтөбүз кайрат примбердиев сүрөткө түшкөндө аябай жакшы ракурс кармайт экен аяз аталар корпоративден кийин кандай болуп калышат жаштар арасында эң мыкты прическа аныкталды бишкек москва ош москва жаңы каттамдагы троллейбус жүрө баштады таласта сүт ташыган жаңы машина пайда болду ушу менен биз маанилүү жаңылыктарга өтөбүз бүгін думанова жаңалықтармен улантабыз айтсаңыз айзада мынакей эки миң жыйырманчы жыл келді сиз болсо өзүңүз дагы башкалардай болуп өзүңүзгө максат койдуңузбу мисалы үчүн мен эки миң жыйырманчы жылы өзүмдүн автономды алмаштырам деп же мисалы үчүн арыктайм деп же мисалы үчүн үч сантиметрге өсөм деп же мисалы үчүн арыктайм деп же э, телефонду жаңы алам деп же арыктайм деп бектур мырза кечиресиз жаңырган жаңы жылда жаңы жаңылыктар менен тааныштырабыз өтө кызыктуу маалыматтардын баардыгы алдыда биз менен чогуу болуңуздар отуз биринчи декабрда кичинекей бөбөктөрдүн баардыгы он эки ноль нольдо аттыргычтарды асманга аттыргыч жана салюттарбы ооба аттырғысы келеді петардалар э петардаларды аттырғысы келеді бирок кичинекей бир бөбөгүбүздү ата энеси ойготпой койгон экен биринчи январда кандай болду бул көрүнүштү биргеликте көрөлү эх айзада негизичи ушул кыргыз эли примерно беш жыл эле салют атпай койсо аба ырайы кандай таза болуп э дем алганга дагы мындай жеңил жеңил болмок браво азаматсыз мен сизден мындай ойду укканыма өзіме көзіме құлағыма ишенбей тұрамын деп тұр туп тура ошол беш жылдан кийин аба ырайы таза болгондон кийин бир нормальный тамеки чексе болот да анан эй <laughs> бирөө айтып гүл өтө элем өзүмдүн балам саат он экиде ойго токсту унутуп калыптык жаргыч деп депчи баарыбыз эшикке чыгып анандай беш миң сомдук жаргычты жардык асадный золотой песок дегенчи мынау бакшы балам унутуп калыптыр Э, балам, жаңы жылым менен. Делай, давай, делай, делай. асманга давай, давай. Бас, жақсы айзада мен сізге көптөн бери бир суроо берейин деп аткам да могу эште капкара эки миң он экинчи жылкы камри сиздикиби ооба жакында эле алдым че то экөөбүздүн бирөөбүз гонорар азыраак алабыз го дейм антпесе мен дагы эле маршруткада тыгылып жүрөм бектор мырза азыр тыгылып эмне кыласыз заман өнүккөн кыргызстанда мына ушул тыгылган коомдук жайларда маршруткадагыларга түртүп киргизчү кызмат пайда болуптур кызмат пайда болуптур ооба сизди түртүп киргизип коет даяр көрөбүз анда мен гесюмнің аты түрткіш болады мен ушинтип э, маршруткаға батпай жатқан адамдарды маршруткаға түртіп батқызам негизи маршруткада 12 орын ғой.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 Ой, сатам А, канча сомго сатасыз он сомго азыр эмнелер менен кооздойсуз мен цехимден адресин алып келип кооздойм да сиздин цехиңиз каякта ысыркада каякта ысыркада мусоркада цехим бар да бир жерде ал жерге адамдар кереги жок нерселерди алып келет мен бияка үйлөм дагы оформление кылам да Arne sen ilk қойса да мына мен дизайнерім ба бұл толик ұсыл илет мына пакет сакет мына щетка мылтка мына тағы нелерді іліп қойса болады бұл жаққа дағы диплом үйрейін деп жатамын экономический факультет дағы мына депутаттың баласының ей мындай іліп қойса болады қаншаны алдың ойелканы мен тауып алдым қаншаны тауып алдым? барып сағат тауып алдым не жөніне жатып тұр жоқ өзі сатты өзі сатты о мен мен үш жыл сұрадым кімдікі кімдікі кімдікі деп ешкім жауап берген жоқ ей ақымақ мо елка үшін начальник мен тияқ илем деп атады не қылайын қандай не жүр үстке е жаңы жаңы жыл жаңы бизнес марат мұхамбетмин не жаңалық айзада билесизби Егерде мен умный город болсом Ақылды шаар долбоору ошо ошондой болсом мен сизге күн сайын штрафтар жиберип турмакмын <laughs> эмнеге мисалы үчүн за превышение красоты незаконная парковка в моем сердце пересечение двойной сплошной в мои чувства ошо ошол штрафтар азыртан баштап эле келатат сизге бұл чыныгы эле штраф турбайбы Не мага үйрөтөсүң просто тиги байкемнің машинасын алып алып анан толтура штрафтар келип тұр төлеп каласыз ба бектур мырза Сізді да төлөтө турган адамды тапкан экенсиз да аселя эгерде умный город болсомчу аселя мен сізге күн сайын штрафтарды жіберіп турмакмын эфирибизди улантабыз жыйырма биринчи кылым ар бир жерде ар бир ишканада азыркы учурда камералар бар коопсуздук үчүн эгерде мына ушул акылдуу шаар долбоору менен биргеликте айып пулду төлөө учурунда камера тарткан болсок кандай болмок биргеликте байкап көрөлү наргиза наргиза эгерде мен умный город болсом күн сайын сизге штрафтарды жибермекмин байке саламатсызбы могу эмне э, бул силердин штрафыңар да жоқ мен түшүндүм айткылачы мага монтип ким тартат чоң кыз эмне болду байке менин рабочая сторонам оң жактан а силер сол жактан тартып салдыңар это же как понимать байке төлөбөйм булуңарды Хе, жигиттер кагазды жок кылалы жанымда отурганды аялым көрүп калып атат үйдөн эмне бул аялыңыз пе айтпаймын аялым емес аялым емес жоқ қылыш керек жоқ қылыш керек кантип аялым болады жанымда болып аялым үйде проблема сол ошондо болуп атпайбы жок кылалы эмне болбойт мындай ушундай болмок беле кел жазып жасыкпа бирөөңө давай жок кылалы эй байке сен кыргыз мен кыргыз түшүнүп кой да эми таке э алмаз кандай жакшы өзүң кандайсың кечөөнү тиги түшүп калыптымын тойго кетип баратыпчы ошо удалить этип койбуз мен все все давай все эй братан салам алейкум ломбардпы э, жок бул горгай э жигит тосун тосун бери бери көрсөтсүң эмне меники братан эмне э, э могу умный городтун камерасы туруп э токто меники братан мен деле умныймын братан э бери кел эй эй байке сен мусулман мен мусулман а мен тиги пересечениеға дағы бир жол барып келдим ну в общем дағы бір штраф но бирок бияқта, уже рабочий сторона мен түштүм карасаңар братан сен хомо сапиенс мен хомо сапиенс ну в общем бұл штрафты мен обязательно төлөйм а тиги штрафшы? а тиги штрафты өзүңөр төлөгүлө уктуңарбы экинчи антип тартпай жүргүлө Емон, маған ешбір ақыл бақсыңар ғой э? не қылған ей э? е аялым развод қойып жатады ей мен мен камера үшін ажырасып кетемін бе болмайды ей э, мындай давай қылғыла бір өңір, ким жас қыла өңір, давай Қачан эле қырғыздар ушундай пластиктен жасалган камераларга ишенип бирине бири олчойгон айыптарды жазып жада калса акча талап қылып калды эле сиздер менен эрмек ташиев эмне жаңылық? так ким дейсиң эрмек штрафыңды төлөп кой Турмушта болу берет қызық күндөр ай ортобузда бар эле го акциым ай окуучулук күндөр өтүп барадан арадан коштошогум мезгил келип кетти кайрадан классно классно ha ha ha кичинекей гитаралуу жигиттер бунун себеби инструментте эмес бунун себеби ойногондо эгерде силер укулеле жакшы ойногуңар келсе анда тыныбек байкенин курстарына келиңиздер биз сиздерди сонун ойногонго үйрөтөбүз эфирибизди улантабыз коомдук жайда китеп окуп жаткан балдарды милиция кызматкерлери кармап кетти эмне себептен биргеликте көрөлү китеп окуп жаткан ооба ушундайларды түшүнбөйм да негизичи Короче, молчи. Э, Монс вообще переназил куку. Йоха. Ты это. Так. Ол жерде бізде маалыматтар бойынша 20 килограммды китептер бар екен қырғыз литература орыс литературасы зарубежный литературасы бар екен бұларды қамаймыз біз 115 статья бойынша қарашы уголовный кодекс все бәрін жолдық бар азыр эметеміз қамаймыз Ana бұл жерде мо мо кетеді тіле дэниел кисти таинственная история билли миллигана жатшансың сен аяқта билли миллиган деп қояды түкір сен е түкір түкір түкір шындай биздин жаштар азыр кете окуп баштаган баарычы нормальный эле элдин балдарына окшоп клубтарга барса болмок да туурабы клубтарга барса болмок арак ичсе болмок булар кете окуп кыргыздар качантан ушинтип все затты отделение алып кетти все кеттік қара қара қара давай қара все жат болды тәтеге скорый чықырыла дальше кетеміз скорый скорый бир көз караштан жөнөкөйлүү күндүз чабык түндө эл билбеген оюндар ойнолот качантан бери кыргыздын жаштары мектеп орусу менен оруп келет бул суроого жооп жок марат мухамбетмин не жаңылык любой случай жизни. 0795-91-93 номеріне шалсаңыздар, сіздер өзіңіздердің тойыңыздарға мендей болған жақшы алпар үшін шақырып болады. Просто ушул момент менен колдонуп 6 миллион кишиге өзүмдү реклама кыла кетейин деп кеттим, анткени жаңы жылдан кийин жумуш жок бизде алып баруучуларда. А. Э, сиздин кесиптештериңиз Лев Толстой көчөсүнө турат. Ошол жака барсаңыз болот. Албетте, жаңы жылдан соң алып баруучулардын жумушу азаят. Мына ушул тууралуу кененирээк кийинки репортаждан биргеликте көрөлү жаңағы биржа тұрды ғой көрелікші статистикаға таянсақ бүгінгі күні қырғызстандағы әрбір екінші адам өздерінің қызматын ә, тойларда көрсетіп тамада болып іштеп келішеді бирок жұмыссыздық бұларға чейин жетіп бүгінгі күні ушул лев толстой көчөсүндөгү биржа трудага келіп өздерінің қызматын көрсетіп қардарларды издеп жатқан үшірі мен ушул жерде тұрамын азыр байкелерден интервью алып көрөбүз саламатсызбы байке саламатсызбы байке қызметіңіз туралы айтып берсеңіз ассалаумағалейкум ақ қалпақ киген аталар ақ жолық киген апалар мен сіздің тойыңызға қызмат қыла тұрған тамадамын мен біріншіден шикарный элитный аристократичный тамадамын менің инстаграмымда он мың подписчик бар байке сіздердің қызматыңыздың бағасы қаншадан болғаны стандарт бағамен алғанда 300 доллар Эй, мен 200 алып барам. Та 200, эй, мен 100 алып барам. Эй, мен устыққан алып барам вообще. Э, сөйлешпеңіз, бля, устыққан алып барам. А мен же, мен не жезем, мына. Устыққан, устыққан. Қачатын мен онда. Мен де қачатын. Қачатын мен. Э, тоқса, машина келді. Той бу. Братан, сен шай, той. Уйдем, эй. Бүгін күні Қырғызстанда тойлар көп, майрамдар көп. А бирок тойларга таттыктуу тамада болчу алып баруучулар аябай эле аз. Эрмек Тасыев 0702 15 38 43 тойымызда кызматта не жаңалық! эфирде де жаңылык долбору, үй бүлөлүк рэп батылға кезекті берсек Бүгін, өзгөчө күн мындай батыл қылымда бір жолы ғана болот ал батылды бізден ғана көрө аласыңар анткени бұл, үй бүлөлүк рэп батыл пошумим ғылай Бүгінгі батылда Әркен үй бүлөсүнүн келини ошондой эле эң башкы каарман эркиновдордун үй бүлөсүнүн келининин кайненеси MC оюнча мс келинка баштайт Қандайша келін, қайдене баштайт Респект, уважение! Мен балама, жасайым қалама, сен балама алып бер зиян шауырма. деген никто куйган чайың муздап жасаган тамагың туздуу ужинди буздуң тамагың у сыяктуу макул атпай мені тұрғызасыз қышында да қорошы шыпыртасыз элүү беш адамға чай құйдыртасыз а бирок менин атынем келгенде өзүнчө эле мени көріп қаласыз каласыз оң жактагы эмси жопе! менде бар этика сенің бетін косметика сен балама давай отдельно жашайбыз дейсің бирок сен кыргыз салттарын билбейсиң сен аны башынан билиш керек элең анткени менин балам эңкичүү тарс тарс тарс тарс панч панч панч панч панч эмси сол жакта менин кайненем жылда бир тамак кылат сіз тамақ қылғанда супсақ болып қалады ошондуктан сиздин балаңыз менин тамагымды көбүрөөк жактырат э, не турасыңар биякта я силер мага эмне кайыш айтып калдыңар эле бас чык өйдөн чай кой бас бул деген рэп батл бул рэп кандайча сен жүдө эмес рэп батл ыя тур бас отун жар деп атам тургула кеткиле чык кой бул үйдөн бал бер атаңа кичине арақ іше ба сасыған каалаган учурда байкатпастан келип калышы мүмкүн бирок тойбос сэндвичтери менен сиз ага каршылык көрсөтө алады. сэндвич той тойбос ачкалыктын мүмкүнчүлүгү жок билесизби ушул рэп батылды көріп, мен да сизге рэп арнам келип кетпедиби рэп айтканды билесизби сиз дагы конечно айзада баштай бе? албетте Сенің аттың айзада ведущаясың как надо бирок парниң жок до сих пор аны ош базардан іздеп көр бдыш айзада немен кешке қарап тұрасыз кейінгі жаңалықты айтып жібермейсіз бе Белгілі активист султан курбаналиев кезектеги ачылышын жасады Қандай ачылыш болды биргеликте сиздер менен кийинки репортаждан байкап көрөлү чечип койбойсузбу эми темиңизди да эмне фактически коллега давай санта клаус қырғыз эй ал деген көлдөн болот көлдөн болот баардык эле көлдүктөргө окшоп ал сезондо гана иштейт ал караколдон каракол гипотетически гипотетически гипотетически коллега санта клаус эмне кылабыз санта клаус кыргыз анткен деген бир гана кыргыз түнкү саат он экиде күтүүсүз жерден үйгө келип алат да анан отуруп алат туурабы туура туура бугулары бар ғой учкан бугулары бугулары алар да кыргыз генетический <laughs> неле генетический генетический алар бугу эненин тукумдарынан болот утренний бишкек газетасы анда алар кантип учат э алар көлдөн да көлдүктөр учат да не ой не не ой ошондой эле ошондой эле кандай суроолор бар да Снегурочка снегурочка тууралуу эмне дейсиз ал қырғыз ба снегурочка деген кыргыз эмес ал северный полюстан болот күйөөсү кыргыз. северный полюстан нарынга алып качып кетет. бирок бирок тегі кыз вообще айырмасын сезбейт десе анткени эй, эй, акклиматизация болгон жоқ көрдүңөрбү ба матизация монетизация э, сумрачный тоқмақ гезити элтер боюнча эмне дейсиз? эльф эльф кимлер алар? Элтерчи мындай кичинекей кулак кызыктуу мындай эй аларды канча айтам эльф эмес алар борчиктер борчиктер алар тиги цумда цумда подвалда. телефон сата. ой коллега вай. açılış шығады жаңа Жас жазып қой кітап надо будет надо будет надо задокументировать мынаны жаңа жылды қырғыздар ойлап тапқан не ой не ой Эй, жаңа жылды қырғыздар ойлап оливье оливье чисто қырғыздың тамағы бүт барын салып майонезбен қойып тұр араластырып қойды қырғыздікі ғой қырғыздікі мына инегре ингредиент ингредиентті әлі мына майонез мына майонез деген майонез мына мына мына ей ұғып ғой дағы дағы бір дағы бір ингредиент колбаса бар ғой колбаса ал деген колбаса деген сөзден шыққан колбаса колбаса жаным елу мать әй мына оливье деген сөз қырғызша мысалы оливье оливье оливье деген Ал, э Сілер мындай неинформированный молодежьсуңар а не тупой молодёжь. вообще могу молодежьтер чакырбаш ушу журналисттер жақтан жаманлады э Э, ишенбейт ишенбейт мен султан курбаналиев қашан алдадым мен? эч качан эч алдадым мен? эмес сизди биз Нобельге түртүбүз керек менен биздин жаңылыктарыбыздын баары соңуна келди 2020 жылдын эсебинен не жаңылык долбоорунун алгачкы чыгарылышы сиздерге жакты деген үмүттөбүз кыргызстандагы жаңылыктардын жаңылыгы не жаңылык долбоорунда мына ушул жаңы жылда чычкан жылында мышык чычкандай бири бирибиз менен урушпай талашпай ынтымакта жашайлы көрүшкөнчө сиздер менен болуп кеткендер айзада жамгырчиева жана неповторимый виктор усенов кайталаңыз топтуура көрүшкөнчө жаманның құлағыңа шықпасын жаман жаңылықтар саған жолықпастан ұқтасын не жаңылық не жаңылық не жаңылық не жаңылық не жаңылық жаңылықтардың жаманның құлағыңа шықпасын жаман жаңылықтар саған жолықпастан ұқтасын жақсы жаңылықтар жаман жаңылықтан көп жалған айтсам біліп қалсаң анда мені сөк ел жазған канал болсаң суға чөк берушінің қарғышына қалып көз жашыңды төк қызма қызматкері же парламент же ол болса үйде қалған жұмыссызбыз шереги көрсетпей малар жөнінде қалтын барын зерегип біз үшін бардығы бір ұл қыздар елім не жаңылык не жаңылык не жаңылык не жаңылык не жаңылық жаңылыктардын жаманын кулагың эч жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын не жаңылык не жаңылык не жаңылык не жаңылык жаңылыктардын жаманын кулагың эч жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын